Welcome back to other video और ये मेरा फर्स्ट चैलेंजिंग वीडियो है तो इसमें क्या करना है हमें ना ये टेप है हमें इसमें यूं करनी है अगर ये टेप किसी पे टच करी या फिर उसके डायरेक्शन पे रुक गई तो वो कोल्ड ड्रिंक उसे पीनी होगी तो ये चैलेंज है तो let's get started so guys मेरे साथ ये मेरा भाई भी होगा इसका नाम वंश है तो सबसे पहले भाई मेरी Oh. Nice. Nice. Gumayani. Ye bhi out. Oh! Goal mood यार तो गाइस लिमका तो, मिल गया तो अब मेरी बारी देखते क्या मिले प्लीज प्लीज को प्लीज मजा मिल जाए कुछ भी नहीं हाँ ढक दे मजा मजा मजा यस चलो कुछ मिला bro your hand second out कुछ भी नहीं स्प्राइट मुझे स्प्राइट या कोक कुछ भी नहीं नाइस म्यूजिक कोका कोला जीत के मानूंगा कोका कोला जीत के मानूंगा Hello, bro. मैं बिताली तारे लिए कुछ भी नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं yes my not my favourite this is orange फिर भी music से भैया ओ वाला मीनिंग लगना चाहिए इतनी पास से नहीं इतनी पास से विनर है voice is a winner seriously अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना चाहिए फिर तो सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में तो तब तक के लिए बाय और आज और आज का विनर ये है सच में दूसरे चैलेंज में से छू वाह ऐसे हरा के मानूंगा तो इसका लाइक है मैं टेन तो अगला चैलेंज आ जाएगा सो so, बाय